Und wie sehe ich aus? Umwerfend. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Schön ist anders. Eine Näherin in Bangladesch verdient 9 Cent pro Stunde. Du kaufst mehr, als du denkst. Ha!